құранды оқу немесе зікірлерді айту кезінде тілді қозғалту шарт па аллаһты зікір ету мұсылман адамның ең құрметті амалдарынан болып табылады әрі зікір тек тілмен ғана шектелмейді керісінше зікір жүрекпен де тілмен де және дене мүшелерімен де жасалады жүрекпен жасалатын зікір бұл аллаһтың аят белгілері жайында ойлау аллаһты жақсы көру оны тағзыммен ұлықтау оның алдында күнәларың үшін өкініп оған қайту одан қорқу оған тәуекел ету және басқа да осы секілді жүректің амалдары ал тілмен жасалатын зікірлерге келсек онда ол аллах тағалаға жақындататын барлық сөздерді айту ал олардың ең ұлысы лә иләһә иллаллах сөздері Аллахты дене мүшелері арқылы зікір ету туралы айтар болсақ ол аллах тағалаға жақындататын мысалы намаздағы қиям руко сәжде әрі сондай ақ жихад және зекет секілді бүкіл істерді қамтиды міне осының барлығы аллах тағаланы зікір ету болып табылады ал құран оқуда немесе тәспих пен тахмид таңғы және кешкі зікірлер ұйқы алдында дәретханаға кірерде немесе басқа да кездерде тілмен айтылатын зікірлерде міндетті түрде тіл қозғалуы керек әрі адам тілін қозғалтып сөйлемесе оларды айтқан болып саналмайды имам мәлик намазын ешкімге әрі өзіне де естілмейтіндей етіп әрі тілін қозғалтпай оқитын адам жайлы сұралғанда ол бұл оқу емес алайда оқу бұл тілді қозғалтып оқу деп жауап берді шейх ибн усайминге намазда құранды оқу кезінде тілді қозғалту міндетті ме әлде жүрекпен оқу жеткілікті ме деген сұрақ қойылғанда ол оқу міндетті түрде тілмен болуы керек әрі егер адам намазды тек жүрегімен ғана оқыса бұл жеткіліксіз болады тура сол секілді басқа зікірлерді де жүрекпен ғана айту жеткіліксіз керісінше адам оларды айтқанда тілі мен ернін қозғалтуы міндетті болып табылады өйткені олар сөздер болып табылады әрі тіл мен ерінді қозғалту арқылы ғана жүзеге асырылады деп жауап берді